Merhaba arkadaşlar. Şu anda izleyecek olduğunuz video tamamen bana aittir. İyi seyirler. Bugün sizlerle e, videolarda mesela YouTube YouTube'a video attığımızda e, mesela videoların sonunda veya ortalarında like, hareketli like ve e, hareketli abone ol tuşunu istiyoruz. Onu pek yap, onu yapamayanlar var. Onun için bir program gerekiyor. Ama ben onun hmm, ben onun yaptım size linkini e, videonun altında e, şeyin linkini vereceğim. Oradan e, indirebilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. İlk önce arkadaşlar şeyimizi aç, e, Camster 8 açıyoruz. İstediğimiz video. Ben bir tane video alacağım. Şimdi mesela e, hangisini alalım arkadaşlar? Şunu alalım. Şunu alalım. Bunu aldıktan sonra hmm, şimdi şöyle yapalım. Durun arkadaşlar silelim şunu. Şunu silelim. Ve şu bu kısa kısalarda olmuyor arkadaşlar. Şurada bir tane uzun var. Uzun video yani. Şimdi hemen geri çıkalım buradan. Şurada bir tane var işte. De bunu ekleyelim. Şimdi bunu ekledikten sonra arkadaşlar e, böyle yaptığınız başı falan işte şöyle <clears throat> burada bir yerler şurada bir yerlerde like tuşunu falan istiyorsunuz. Onu yapmak için buradan e, şurada mıydı? <clears throat> Şeydeydi. Nerede? şeydeydi. Masa pardon masa üstündeydi. Burada indirdim indir, altta açıklama kısmında ee, şey olacak. In, link oraya tıklayıp bunu indiriyorsunuz. Sonra buradan import media tıklayıp buradan o dosyayı seçiyoruz. Seçtikten sonra böyle videoyu nereye, nereye koyacağımızı şey yapıyoruz. Mesela ben şuraya koymak istiyorum. Açılmıyor. Ek olarak açılmıyor. O kadar. Sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, VC, Visual Properties tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar Remove Color en alt zaten en altta. Şurada Visual, Visual Effects'in hemen en altta Remove Color var. Buradan bunu bastıktan sonra bu, bu sizde 10 olarak gözükecektir. Gözük, gözük, gözükecektir. Siz bunu arkadaşlar 70 yapın. 70 yaptığınızda şimdi şuraya şuraları alalım. E şimdi bu Clash of Clans serisi şunu tam ekran yapalım bir de arkadaşlar. Şöyle şurasını tam ekran yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın bakalım mesela şöyle sesi gelecek. Ee, şu oyun sesini kısalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.